arkadaşlar bugün sizlerle Dragon Ball Z oyunları nasıl indirilir? Şimdi onun Dokkan Metal oyununun versiyonunu yapacağım. Benim bin dereceli bıçak videoları izlediğim ne Dragon Ball Dragon Ball bizim Dragon Ball Z videolarında Dragon Ball adlı bir kanal is hmm, orada bir üye var. ismini unuttuğum bir Sezer ailesi üyesi bana Dragon Ball Dokkan Metal nasıl indirilir, indirilir videosunu çeker misin demiş. Ve ben de bunu yapıyorum. Hepsi senin için bebeğim. İsterseniz ben geçelim. Şu an yükleniyor. Bakın yükleniyor şu an. Bakın burası dönüyor. Dokkan Metal böyle yüklenir işte. Onda bazı oyunlarımı oynamamı istiyorsan hmm, bu videoya like atarsan çok mutlu olacaksın. Bunların hepsi senin için arkadaşım. Şu an yükleniyor. Bakın burası dönünce hemen olacak. Çünkü böyle oyunlar çok eğlenceli neyse. Burada durdu. Baya. Bir indirme videoları yüklemiyorum. Neyse. Ama yüklüyorum bugün. Burası dolunca yüklenecek. Baktığınızda çubuk dolmuş gibi gözüküyor. Bana mantıklı geldi. Al. İyi. Diğer ortada kaldı. Çok tuhaf. Benim telefonum böyle değildi. Ama boş verin. Burası dolunca diğeri de dolduğuna in, in, inmiş olacak. Yani ben tablette oynuyorum 90 metre. Telefon da ara sıra oynuyordum ama yanlışlıkla Kore Türkçe çevirmişim ve tekrar indirmek zorunda kaldım. İşte Dokkan Metal'ımız indi. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle indirilir Dokkan Metal işte. Böyle indirirseniz sabırla beklersiniz veya boş bir şey yaparsanız telefonunuza ya da Clash of Clans oynarsınız neyse onun gibi videolar istiyorsanız mutlaka şuradaki çeken videoya tıklarsanız bazı Dragon Ball ve Dragon Ball oynatma listesine gidebilirsiniz. Nasıl oynatma listesine koyuyorum bilmiyorum. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.